बस बहुत हो गया आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं कैसा फैसला सीधा चलते हैं मुच्छर के घर फिर और फिर मुच्छर को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं फिर फिर मुच्छर बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा तो तो हो गया ना फैसला बस बहुत हो गया आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं कैसा फैसला सीधा चलते नवाज शरीफ के घर और टकले को बोलते कि पैसे वापस करना है कि नहीं फिर फिर टकला बोलेगा पैसे वापस नहीं करूंगा तो तो हो गया ना फैसला <laughs>